よしお前ら落ち着いていけよはい何でしょうか経験だけに生命の救済シールは慈しむ でしょうか一撃を食らえ私に合わせる者がいれば効率が上がる待機中治療してほしいやつは前に出ろご指示を思考を明晰にするわ経験だけに頼るものじゃないんです 何やってんだご主人視界良好何やってんだ一撃を食らえ前に進むぞ しっかりしろ私がこけしかえなお前たちの汚れたそこは通しませんアーツの治療範囲に入る一発で仕留めますいつでもいける 今助けてやる私の炎は熱いよ了解了解何やってんだ進めご指示を 美しみ何やってんだはいはいああくだらねえいつでも武器を下せ この程度で止まると思うな一発で仕留めます俺を解き放てアーツの治療範囲に入る腕かお前ら犠牲者もう少しもう少し頑張れダンダーストームすぐに終わる私が行こう こちらェンただ廃人にキスな行こる私の方の火消し火炎がお前たちの汚れた身の内を浄化するアーツの治療範囲に入れ進め この程度で止まると思うのでも行ける、うんやってみ この程度で止まると思うどうすりゃ暴力じゃ何も解決できないけどお前を料理するには十分だぜどうすりゃいいんだドクターは私しっかりしろサンダーストームいつでも行けるなめるなよ この程度で止まると思うなチャージいつでも行ける武器を下せいつでも行ける配置につきました滅亡はいずれこビクトリアのバグパイプすぐに終わる 機中思考を明晰に私はダブリンだ今助けてやるお前ら犠牲者の苦しみが分かるわけねえんだいるいるすぐに終わる 行くぞアーツの治療班 成功しましたね